emprenedors i internacionalització. Aquest projecte s'articula a partir dels serveis de suport als emprenedors i al teixit empresarial que s'apleguen en el Centre de Suport a Empreses que forma part de la xarxa Catalunya Empren. El procés d'apertura primer primero fue a, mmm, con la Granja Soldevila. Bueno, desde el primer día que fui, o sea, yo ya podía llamar cada día o estar allí cada día que me iban a atender. y a resolver las dudas que, yo, tuviera. Porque la verdad es que son personas excepcionales y, te tratan muy bien. Intentan siempre buscar la mejor solución. Ni decir que todo esto es bonito ni todo aquello es, malo, simplemente decirte lo que hay. Y eso es lo, vamos, es lo mejor que puede, que puede decir alguien. En aquest període s'han atès 534 projectes d'emprenedors que han portat a la creació de 220 empreses i s'han realitzat accions formatives amb 1.278 participants de 394 empreses. Nosaltres ens aprofitem molt de la formació que ens brinda l'Ajuntament, sobretot amb els quadres de gestió de personal, gestió, gestió, gestió comercial. He de dir sí, que la meva relació ha sigut molt cordial, molt oberta, molt positiva, sí, amb tothom, de l'Ajuntament. Un total de 583 empreses han participat en els diversos programes del projecte, entre els quals destaca el programa d'internacionalització Exportes, realitzat en l'àmbit de la Riera de Caldes i que consisteix en una aplicació d'autodiagnosi, un dispositiu de suport a les pimes per ajudar-les a vendre els seus productes als mercats internacionals incorpora ja productes de 50 empreses i una xarxa internacional de venedors. Amb el programa Exporta ens doncs vam brindar la possibilitat de fer un estudi de viabilitat de si ens interessava exportar o no, i en quan i en quin moment, etc etc. Tot això ho hem tingut, sí? que d'altra manera ens hagués tocat doncs, anar al mercat exterior de consultors i pagar. Que és la primera vegada que ho trobo en un ajuntament. Sí? Altres ajuntaments, altres poblacions on he estat treballant, ni de conya. Durante el se han localizado al municipio 206 nuevas noves empreses i s'han ampliat 16 de industrias existentes. Nosotros somos una empresa que hemos crecido aquí en el CIM muchísimo en función de cómo estábamos en Barcelona. Dentro del municipio de Santa Perpetua tenemos otra nave alquilada y estamos en vías de intentar abrir lo que será Luchana 3. Estamos hablando del orden de a lo mejor unos 1.500 pares almacenados de logística. Eso es algo que cuando vinimos aquí al CIM era impensable. Dos coses vull destacar. Una és la proximitat de tota la gent amb la que jo parlo, del Departament d'Empresa de l'Ajuntament de Santa Perpètua, i l'altra és que, independentment del color polític que té aquest Ajuntament, eh, està treballant eh, al costat i a favor de les empreses. I això és d'agrair.